Hammaga salom, bu Texnogol kanali. Bugungi qahramon Samsung Galaxy S22. Samsung kompaniyasi yil boshini o'zida Galaxy S22 ni taqdim qildi. Bu seriyada 3 xil model chiqdi: Samsung Galaxy S22, S22 Plus va S22 Ultra. hozirgi kunda hamma katta telefon tutyapti lekin samsung galaxy s 22 telefoni juda ham kompaktni qo'lga udobni orqa qismiga keladigan bo'lsa, matviy steklo yon atroflari ramkalari metal kamerani yon atroflari ham metal и zo'r tomoni hamma knopkalari o'ng tomonda joylashgan past qismiga keladigan bo'lsak kolonkasi zaryadka oladigan usb porti sim karta tiqadigan joyi pastida mikrofoni и pastida ham mikrofoni bor ekrani 6.1 dyum dinamik amoled 120 yigirma gersda ishlaydi steklosi gorilla glass victus hdr 10 ni поддержка qiladi Protsessori 8 yadr Samsung Exynos 2200 4 nanometr, videokarta Samsung Eclipse 920, 8 GB AZU, LPD DDR5. Sistemasi Android 12 da ishlaydi. O'zini oblochkasi One va Batareykasi 3700, yarim soat 63%, 1 soat 100% to'lov. Bu telefonimizda ichida NFC-si ham bor, Wi-Fi 6 ham bor va 5G antennasi ham bor. Bu telefonimizda ikkita kolonka past qismida, ETP qismida hozir qo'yib eshitib ko'ramiz. Birinchi kamerasi 50 megapiksel asosiy, ikkinchi kamerasi 12 megapiksel sherik, uchinchi kamerasi 10 megapiksel telefoto zoom uchun. Endi shu rasmlarni ham, videolarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Eng zo'r tomoni portretni video qilib olsanglar ham bo'ladi. Galaxy S22 telefonimizda torka 60 ta kadr E, Mikrofon, telefon o'zining mikrofoni. Stabilizatsiyalari ham yaxshi. Runi nomi ham Pulni o'zida olyapman hozir. Ko'rayotgan bo'lsangiz, svetlarni cho'tki-cho'tki ochib beryapti. E bunda 8 ga ham syomka qilsanglar bo'ladi lekin optimalniy variant 4 k 60 ta kadr olganinglar yaxshi oldi kamerasi ham 4 k 60 ta kadr olyapti oldi kameralari juda ham yaxshi stabilizatsiyalari ham yaxshi ko'rayotgan bo'lsanglar judayam zo'r sifatli maslahat beraman oldi kamerasida ham to'rtga oltmishta kadr olganinglar yaxshi bu telefonimizni o'ziga yarasha minuslari bor unchalik ideal emas e, minuslari 3,5 mm audio yok. yo'q galofka e, e, головка chiqmaydi faqat usb type c o'zi chiqadi и hamda proshipkasi hali oxirigacha yetmagan haligacha разработчиклар proshipkani ustida ishlashmoqda и yana kimlardir uchun katta minus bo'lishi mumkin qo'shimcha izli karta qo'ya Kıskı qisqa qilib aytganda flashke. bu telefonni bemalol suvda yükseli bo'ladi bugungi kunda telefonumuzdan narxi 8 ga 1.8 talisi 750 dollar, 8 ga 256 talisi 856 dollar. Xo'p, menga o'zimga shaxsan bu telefon yoqdi, kompaktni, studiya ham ishlaydi, e, rasmlari ham, videolari ham juda ham yaxshi. E plusi 8 giga Azure bilan cheklanib qolmaysizlar, ya'ni 8 giga qo'shsanglar bo'ladi, jami 16 gigabayt bo'ladi. Bu bemalol bu telefonni 2 yil ishlatsanglar bo'ladi, indamasdan. Hammaga rahmat.